تعا يسوع مليتني مجد السماء بنور الروح جاي يسوع قرب العيد بعرس السماء جيت كان عرس السماء جيت كان في نور Bersesama